J'aime ta couleur café, tes cheveux café, ta gorge café. J'aime quand pour moi tu danses, alors j'entends murmurer tous tes bracelets, jolis bracelets. À tes pieds ils se balancent ça fait de te voir rouler ainsi les yeux éléants. Si tu fais comme le café, rien qu'à m'énerver, rien qu'à m'exciter, ce soir la nuit sera blanche. c'est comme le café, très vite passé. Mais que veux-tu que j'y fasse On en a marre de café, et c'est terminé. Pour tout oublier, on attend que ça se tasse.